de مطربين من يوم 22 سبعة علشان آه، صاحب الشركة قرر ان هو لانه العمال كان في فطار معاهم والعمال قرروا يعني اعتبروا ان هم قاعدين معاه قعده عائليه فقرروا ان هم يفتحوا معاه حقهم في الارباح وشركه التامين الصحي اللي هو غيرها واللي هي ادت الى تقليل الحاجات اللي كانت بتقدم لهم لدرجه مثلا انه علاج الحروق مش موجود في التامين ده رغم ان هم شركه سولبو معرضين ان هم يتعرضوا لحاجات بالشكل ده وعلاج لاسرهم وحاجات كده ففوجئوا بان هو لا بيقول لهم لا انا بخسر وما فيش حاجه اسمها ارباح وحاجات بالشكل ده وفوق ده وده قرر ان هو يوقف عن العمل اتنشر له في الزمايل وده كانت البدايه بتاعه الاعتصام والاضراب وانه الاعتصام والاضراب ده اللي هو كان مستمر لحد امبارح آه، تصرفات السلطه حتى بعد ما يسمنوا ب 30 يونيو آه، في الحقيقه كلها كانت بتقول انه دي ما هياش لا سلطه الثوره زي ما بيدعوا ولا اي حاجه غيرها لانه العمال دول راحوا وقعدوا مع وزير القوى العامله جمال ابو عيطه اكتر من مره وهو ما حلش الموضوع حتى لما آه، الجيش ضرب آه، العمال وحاول يخوض اعتصامهم بالقوه لما قبضوا على اثنين منهم كمال ابو عيد كانت تصريحاته في كل الصحف انا رايح السويس ومش راجع من غير ما احل المشكله وفي الحقيقه لا راح السويس ولا حل المشكله ومؤخرا اخر جلسه كانت معاه وزاره القوى العامله وكان حاضرها حد من الاتحاد الدولي للصناعات الاسبوع اللي فات كان في كلام عن حتى العمال في ظل الاوضاع اللي حاصله تراجعوا عن المطالب الاساسيه ووافقوا انهم كانهم يرجعوا لما قبل الاضراب والاعتصام وافقوا انه طيب رجع زمايلنا ال 12 لقرار الوقف والفصل آه، وقبضنا مرتباتنا وهنشتغل وبعدين نتفاوض على حقوقنا حتى ده ما نفذوش بل بالعكس كمان آه، امبارح كان في حاجة آه، تانية لها دعوة بانه الراجل ده بيستقوى بالجيش والشرطة وكل الاجهزة فقرر ان هو يطارد العمال عامل 15 محضر في 15 عامل بيتهموا فيه بالتحريض على الادراج وايقاف العمل وكذا وانه الشرطة قررت تنفذ البلاجات اللي مقدمها هو وما تنفذش بلاجات العمال ضده بان هو ما بيقبضهمش مرتباتهم وما بيدخلهمش للشغل ال 12 دول وغيره من الحاجات انه هي السلطه الممثله في الجيش والشرطه قررت انه يبقوا هم ايد صاحب العمل ضد العمر عامل يتقبض عليه في كمين وعامل تاني يروحوا يدوروا على العمال في البيوت آه، في الفجر وغيره من الحاجات ومؤخرا في الجلسه بتاع امبارح اللي هو التهديد المباشر للعمال بانه يا تقبلوا ان انتوا تتفصلوا يا اما الشارع تاني برضو دي حاجة برضو ودي جلسة كان حاضر فيها اللي هو شمس اللي هو ممثل الجيش الثالث في السويس والمحافظ حضر في الآخر وفي الحقيقة هم عملوا اتفاق آه، مضمونه برضو الانحياز الكامل لصاحب العمل لانه في خمسه هيقبلوا ان هم يتفصلوا تحت هذا الضغط وياخدوا تعويض بقى الله اعلم بقى الراجل يعني هو المنتصر في هذه الموقعه يعني يديهم تعويض شكل وحش بس الناس دي تبقى فقدت شغلها بالفعل وانه في عشرة ما زالوا موقوفين وبعد شهر هنرجعهم واحنا عارفين بعد شهر هنرجعهم اللي حصل مع عمال العين السخنه وغيرها من الحاجات وانه الناس تشتغل وهيقبضهم مرتباتهم يوم الحد اللي جاي وبعدين تتفاوض على الحاجات الحقيقه ده حاجه بتوري انه الانحياز الكامل لاصحاب الاعمال ضد العمال وان زي ما كان عامل منهم بيقول لي انه احنا تجربه على كل اللي يحصل على كل عمال مصر انه هذه السلطه وهذه الحكومه بما فيها وزير القوى العمل القوى العامله اللي الناس كانت متوقعه ان هو طالع من وسطهم وان هو هيبقى بي عارف مشاكلهم وهيحلها انه الحقيقه انه مفيش اي حلول ومبقاش باين خالص هي الوزاره دي اصلا شغلتها ايه يعني الوزاره دي شغلتها تنفيذ قوانين العمل السيئه اللي احنا شايفين ان هي سيئه بس حتى الميزات فيها للعمال ما بتتنفذش انت لما تبقى انت وزير قوى عامله والعمال ما بتنفذش عليهم القانون بتاع ال 10% من الارباح يبقى انت بتعمل ايه؟ ده موازير قوى عامله ومفيش شروط سلامه وصحه مهنيه كافيه للعمال يبقى انت بتعمل ايه؟ لما تبقى انت وزير قوى عامله والناس بتتفصل تعسفين وانت ما بتعملهمش اي حاجه يبقى انت بتعمل ايه في الحقيقه؟ ده بيصير سؤال انه الوزاره دي بتشتغل ايه بالظبط؟ بتشتغل مع مين؟ هو في الحقيقه انه الجيش والنظام الحالي في الحقيقه دي ما بتتعلمش يعني الثوره دي قامت لانه الناس ليها مطالب والعمال ليها مطالب ومرسي والمجلس العسكري ثم بعد مرسي طول الوقت بيفكروا ازاي نبطط العمال وازاي نقمع العمال ومع هذا يعني العمال ده لغايه دلوقتي هم مكملين الحقيقه الناس دي لازم تفكر ان العمال هتبطل لما مطالبها تتحقق انا لما ابقى مفصول ولا لما ابقى ما باخدش مرتبي انت هتعمل فيا ايه اكتر أيوة. من انك تجوعني هتعتقلني ما تعتقلني اعمل لك ايه يعني اساسا ان هم لو هم بيفكروا في حلول بجد لازم يبقوا بيفكروا في تنفيذ مطالب العمال اللي بيطالبوا بيها بقالهم عشرات السنين وفي العشر سنين الاخرانيين قبل الثوره كان ده واضح بشكل تماما آه، آه، يعني قدام كل الناس كل الناس عارفه انه العمال ده عايزه ابوه تعرف تعيش منها وزير القوى العامله بيقول انا بقدم مشروع سري للحد الادنى والحد الاقصى طب انت ليه يا عم مشروع سري ليه ما بتطرحوش على العمال ما بتطرحوش على المجتمع كله علشان يناقشوا علشان يشوفوا اذا كان فعلا المشروع اللي انت بتقدمه ده بيلبي احتياجات الناس ولا ما بيلبيش احتياجات الناس الوزير ده بيناقش قانون الحريات النقابيه في الحياه بشكل شبه سري يعني انت بتدعي الناس في اول جلسه ليك بنفس طريقه خالد الازهري الوزير الاخوان بتقدم نفس مشروع خالد الازهري السيء جدا اللي بيقضي على مساله النقابات بجد وبتسلم الناس المشروع وهم قاعدين انت عايزهم يناقشوك في ايه في رايي ان احنا ما نراهنش على اشخاص احنا محتاجين نراهن على سياسات الوزير ده بيعمل لي ايه؟ ان شاء الله حتى الوزير ده يبقى مين؟ بس لو هو بيعمل سياسات مصلحه العمال بالتاكيد العمال هتبقى معاه ولو الوزير ده حتى هو مين وما بيعملش مصلحه العمال العمال مش هتبقى معاه محتاجين ما نراهنش على اشخاص مفيش حاجه اسمها اشخاص في حاجه اسمها سياسات هتنفذ لمصلحتنا ولا مش هتكمل معركتنا معركتنا ما خلصتش معركتنا مكمله لان احنا حقوقنا لسه ما خدناهاش وفي الحقيقه الطرق اللي احنا كلنا متعودين عليها الاضراب والاعتصام والتظاهر احنا سلطه هي ما زالت صوت اصحاب الاعمال ضدنا فاحنا ما عندناش حل الوحيد غير غير استعمال اسلحتنا اللي هي طول عمرنا بنستخدمها ما عندناش في الحقيقه حل تاني واللي عنده حل تاني يتفضل يجي يقول لنا هو ايه الحل التاني